Shalom, amados aquí, de les habla el doctor Roy Palacios, Javier Palacios Elorio. Vamos a disfrutar un poquito de música. Esta composición la hice hace 40 años aproximadamente, la titulé El atardecer. Es de la década de los 80, espero les guste. Thank you.